all of मेरा पिलो तुमको गजरी ना खाओगे ओ बात तुम चाहे चाहिए मेरा पिलो तुमको गजरी ना खाओगे देखा जीवन मौसम तो पापी न जाए तू मना भजे दुख तारा बहुत दूर तू मना मो भजे दिए रोजा धूपकाती है দেখে মু মোর সিদ্ধি তুম পূজা ধূপ কাটি হই মু জলি তুতি দিলে দেবতা মা убивать